Я, я болею. О. Yeah, yeah, yeah. Как тебя зовут? Меня зовут Лео. Откуда пришел? От Леш. Ты хочешь играть мячик со мной? Да, спасибо. Ты понимаешь французский? Я не уверен. Нет, я не понимаю французский. Давай поиграем? Да, я рад. Passe-moi, passe-moi, passe-moi. Allez, passe-moi, passe. Dribble, dribble.